жан дүйнөмдөн жалгыз орун таба аларым сен болдуң уйку бербес санааларым эч нерсени тоготпой жүрдүм эле эми минтип жүрөгүмдү жараладың мен ордум бир жолугуп махабатка бир мас болуп кайра солугуп мынчалык неге суулуу көздөрүң тунук қандай соның сенің қолың қармағанда сезер белең жүрек соғышу кимеле суқтанмасын демеле құлпынасың қолық